ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਇੱਟ ਖੜਕੇ ਦੁੱਕੜ ਵੱਜੇ ਤੇ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲਾ ਆਨ ਫਕੀਰ ਤੇ ਕਾਕਾ ਜਾਵਨ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬੁੱਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੂਦ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਵੀਲੌਗ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ ਐ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਡੈਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੋ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬਨਾਮ ਕੋ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਸ ਇਹ ਜਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲਈ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 10 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਚ ਸੌਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਮਲੋਕ ਦਾ ਕੱਲ ਕਰ ਆ ਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੀ ਤੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਤੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀਆ ਤੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਿੰਡੀ ਤੋਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਲੈਣਾ ਲੰਬਾ ਲੰਬਾ ਚੀਰ ਕੇ ਭਿੰਡੀ ਤੋਰੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਲੇ ਮਾਦੇ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਧੋ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੀਲੇ ਮਾਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨੇ ਡੰਡਾ ਮੰਡੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੋ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਲਓ ਚੀਰ ਕੇ ਇਹ ਕੁੱਜਾ ਲਵੋ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੀ ਤੋਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋੜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਰੇਲ 'ਚ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਚੋੜ ਲਓ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਸਟੋਲ ਲੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਗਲਾਸ 'ਚ ਬਣੇਗਾ ਘੁੱਟ ਦੋ ਘੁੱਟ ਬਣੇਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਓ ਸੁਭਾਨ ਨਿਆਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 14 ਦਿਨ ਕਰੋ ਸਿਰਫ 14 ਦਿਨ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ੇਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਬੀਬੀ ਆਈ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਿਥੋਂ ਖਾਈਏ ਸੌਂਕ ਆਪਣਾ ਦਾ ਸੌਂ ਬਾਬਾ ਖਾਦ ਬਦਾਮ ਖਾਦ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਾਤ ਰਾਤ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਬੇ ਜੇਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿੰਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਣ ਬਾਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਪੜੇ ਬਣਾ ਲੈਗਾ اپنا کوئی بچے کی کتاباں لے گا یہ آخرت ہوا مجھے سارا اپنے فل مان چ رکھے اپنے والد سارا خیال رکھو اللہ جد میری سارے دے آخرت صحیح کرے آمین من سو That's how mother.